哟，真巧！三二开始。哟，真巧啊！这么晚了出来吃夜宵啊？你怎么也在这儿？学长，对不起，我又抢词儿了。 <laughs> 你 真巧啊，这么晚了，你们俩出来吃宵夜？学长，好看。哈 <laughs> 哈，哈哈，哈哈，停了，哈。 本来想好好请你吃顿饭的，没想到吃成这样。你们在干嘛？